يا ناس ما يا ناس اللي بياني هذا المهجور وصفاتي ما عني بياني هذا المهجور وصفاتي ما عني وحرومية يا اللي لبياني هذا المهجور وصفاتي ما عني وحرومية يا ناس ودي وحرومية ايوه انتوا يا ناس ما Sibiani, Adan Mahjon, Wasfati Ma'ani, Wah.